عسكريه او اي محاكمات لاطفال بتسر آه، مع مدني مع بلدين هي راجعه لثغره موجوده عندنا وتناقض موجود في قانون العقوبات انه بيسمح لما بيكون في شريك في الجريمه آه، بالغ انه القصر والبالغين يتحاكموا مع بعض ده مبدئيا آه، المفروض انه مفيش طفل اه طفل بيبتدي من 12 سنه بي بيبقى عليه مسؤوليه قانونيه جنائيه قانونيه بس المفروض ما يتحجزش وهو اقل من 15 سنه ممنوع آه، طبقا لقانون الطفل وده ما بيحصلش طبعا عندنا حالات ممكن نجيبها ونتكلم بعدها تكمله في الحملة لحاجات زي كده آه، فمن 15 سنه آه، هو المفروض يتحجز و ومن من 15 ل 18 سنه بيتحجز في المؤسسه العقابيه اي طفل آه، المفروض تبقى لقانون الطفل يعني بيتقبض عليه يكون في الوقت القبض عليه في السن ده حتى لو مثلا تم آه، كان 17 مثلا و10 شهور وبعدين ابتدى يتحاكم وهو بقى 18 سنه مبقاش طفل المفروض برضه يتم احتجازه ويفضل موجود في المؤسسه العقابيه. آه، ده بالنسبه للاحتجاز بتاع الاطفال يعني بالنسبه للمحاكمات العسكريه إيه، احنا شعب زي ما احنا ك... بنتكلم كده والزملاء اتكلموا قبل كده انه الاطفال بتعامل زي البالغين بالظبط الطفل عندنا ملوش اعتبار خالص كطفل مش فاهمين اصلا كمجتمع يعني ايه طفل ويعني ايه عدم اهليه ويعني ايه كده دي مشاكل تانية كبيره وموجوده في المجتمع آه، فبالتالي اما بيحصل حالات قبض آه، بما اطفال وبالغين بيتقبض عليهم مع بعض. آه، المحاكمات العسكريه قبل 2011 كانت بتستعمل سياسيا جدا. آه، لقينا الاخوان اتحكموا سياسيا، لقينا ان اللي عدوا لغزه اتحكموا سي... اتحكموا عسكريا. كل فده اللي كان بيحصل وكانت تحصل حالات موجهه جدا وطبقا للماده اللي هي رقم 6 في قانون القضاء العسكري الحاجه الوحيده اللي عملها برلمان 2012 انها تشارك. التعديل الوحيد الايجابي اللي حصل في القانون ده اللي هي كانت تسمح رئيس الجمهوريه باحاله مدنيين ومحاكمه عسكريه من اول 2011 ابتدى بقى في عقاب جماعي للشعب ككل للثوره دي فمن ضمن الالاف اللي اتحكمت فيها اطفال اطفال عدد كبيره ومش كلهم سياسيين الحاجات السياسيه كانت محدوده آه، واللي هي كانت بتحصل في القاهره بشكل اساسي آه، في الاحداث السياسيه زي احداث السفاره وغيرها يعني لكن اللي كان بيحصل على مستوى الجمهوريه آه، قبض عشوائي لاعداد كبيره جدا احنا دوكيومنتد آه، وثقنا اربع حالات في 2011 في منهم ما زالوا في السجن لغايه دلوقتي كسر طبعا هم كانوا كسر دلوقتي خلاص بقوا عدوا في السجن وكانوا محجوزين في سجون عاديه مش مش في المؤسسه العفويه اللي حصل بعد 2011 2012 ابتدت تقل حالات المحاكمات العسكريه ولو انها وصلنا توصيف لحاله 327 حاله في 2012 وبما فيها القبضه الكبيره اللي هي العباسيه اللي كان فيها تقريبا 250 واحد. وبعدين 2013 الموضوع آه، كان اتحصر في اغلبه في سينا والمحافظات الحدوديه آه، يعني عندنا قضايا من اسوان ومن آه، من السلوم واللي هي الناس اللي كانت بتحاول تعبر الحدود سواء ان هم كانوا لاجئين او ان هم كانوا بيحاولوا يهربوا يهربوا بطريق آه، غير شرعي يعني من من مصر. فده اللي حصل في 2013 2014 حصل فيها حاجه بشعه جدا ودي كان فيها انتهاك للدستور اللي هو القانون رقم 136 لسنه 2014 صدر في تاريخ 27 10 2014 القانون ده باختصار بيقول انه اي جريمه بتقع على منشاه عامه يعني لو اعتبرنا المستشفى منشاه عامه لو اعتبرنا الجامعه مستشفى هو فعلا دي مستشفى دي حاجه مال عام ودي حاجه منشاه عامه بيبقى آه، يضع يضع تحت طائله آه، المحاكمات العسكريه لان اللي بيقوم بالحمايه هم العسكر الجيش هو اللي بيقوم بحمايه هذه المؤسسات القانون ده طلع وده فيه انتهاك للماده 204 بتاعه الدستور اللي خد نسبه موافقه 99% آه، اللي بتقول انه المحاكمات العسكريه ضد المنشات العسكريه وضد الاشخاص العسكريين ده كده احنا كبرناها كمان وحطينا المنشات العامه فيها وده انتهاك آه صارخ جدا للدستور آه عندنا دوكيومنتيشن لحوالي 10 حالات في 2014 لاطفال قصر حكم عسكري آه في آه، اغلبهم موجودين في محاكمه في الاسماعيليه وفي السويس ودول آه، الاسماعيليه والسويس هما المحكمتين العسكريتين اللي بيحاكموا اهالينا في سينا آه، فدول غالبا آه، جايين من قضايا من آه، من سينا من العريش او الشيخ زويد او غيره في الاماكن اللي هما بيحاربوا على الارهاب فيها ال ال وفي ناس خدت فيهم احكام خدوا احكام سنه زي مثلا في مصطفى هاني آه، ده ولد عنده 16 سنه خد حكم سنه آه، مع النفاس في نوفمبر 2014 من ضمن 20 واحد معاه في القضيه آه، بالغين في اربع بنات من من الاسماعيليه بيتحاكموا عسكري حاليا في في اولاد طلبه من من المنصوره ومن ومن جامعات آه، اخرى في الاقاليم بيتحكموا عسكريا طبقا للماده الجديده. في بقى الاوحش كمان حصل دلوقتي انه آه، كان في بعد بعد فض رابعه في 14 اغسطس 2013 آه، حصلت احداث كثيره عنف في المحافظات آه، اتقبض على فيها آه، على كميات كبيره جدا من البشر زي الاحكام الاعدام الكبيره بتاعت المنيا وغيره في بقى في المنيا برضه في حته اسمها دير مواس اخر مركز آه، في المنيا قبل اسيوط ده في 250 واحد على ثلاث قضايا حاليا اتحالوا المحكمه العسكريه من بعد ما كانوا بيتحقق معاهم النيابه العامه من 2013 من اغسطس 2013 حاله دلوقتي بس السنه دي 2015 محاكمه عسكريه طبقا لايه بقى؟ للماده 136 اللي هي الاعتداء على المنشات العامه وده انتهاك في حد ذاته لان انت المفروض القانون مش بيطبق باثر رجعي ولا دايما القانون اصلا بيبقى لصالح المتهم مش لصالح الدوله او السلطه ومش بس كده مش بس دي في في البحيره 293 آه، واحد آه، بيتحاكموا برضه من بعد احداث رابعه حاليا اتحالوا آه، لمحاكمه عسكريه وبيتم محاكماتهم عسكريا دول اكيد فيهم اطفال احنا نسبه القبض آه، اي قبض عشوائي بيحصل في في نسبه اطفال في احداث كانت بيبقى فيها نسبه اطفال 30% وفي نسبه اطفال بتوصل ل 5% احيانا بس دايما كل القبضات الكبيره والقضايا الكبيره اللي فيها عدد متهمين كبير فيها نسبه اطفال حتى ولو 3 4 يعني نسبه اعدام المنيا اللي خدوا فيها اربعه آه، اربع اطفال او ثلاث اطفال في قضيه منهم وبس آه، يعني هو ده اللي حاصل دلوقتي انه الماده 136 دي بتستخدم آه، في القضايا اللي ما اتحلتش في كمان في احداث من 2013